Ciao! Allora, oggi parliamo di contorno occhi e in particolare di questo contorno occhi, eh, quello contorno occhi idratante dei provenzali. Eh, azione rigenerante all'olio di rosa moscheta, leviga tonifica compatta. Allora, intanto, prima cosa è la quantità, se la trovo, se no apro la confezione, è un 15 ml, quindi la quantità classica di un contorno occhi. Se riesco ad aprirlo, perché l'ho chiuso troppo bene a quanto pare ecco qua eccolo qua il prodotto e cosa devo dire eh, mi è piaciuto l'ho trovato una volta in offerta eh, perché ne sentivo sempre parlare ma non l'avevo mai provato e invece l'ho trovato in offerta anche un super sconto e quindi ho detto ma proviamolo devo dire che mi è piaciuto davvero allora non fa i miracoli quindi se avete molte borse molte occhiaie i miracoli non li fa sicuramente però ho trovato che mh, mm, come si dice ha un'azione idratante che è molto importante e poi comunque sia ehm, ehm, questo ehm, formulazione con l'olio di rosa moschetta eh, tende a rinfrescare un pochino quindi è perfetto in estate eh, perché comunque decongestiona ma ehm, anche tutte le mattine la sera un po' meno ma la mattina per rinfrescare lo sguardo ne applichi poco poco poi vai a eticchettarlo ed è molto valido Oltretutto ha una bella formula idratante, ve l'ho detto, ma assorbe immediatamente, quindi potete anche truccarvi dopo tranquillamente. Io lo uso mattina e sera, non ho notato miracoli, però comunque sia tende a idratare il contorno occhi, quindi non ci sono le rughette, queste cose, bello. Oltretutto l'Inci è davvero molto molto valido e quindi eh, ve lo straconsiglio, <clears throat> perdonatemi. Ehm, la profumazione è delicatissima e non va a irritare assolutamente gli occhi, non, è, mm, non dà problemi, dice di essere testato contro i metalli pesanti, nickel, cromo e cromo, cobalto, è un curly free, quindi davvero io mi è piaciuto, sicuramente va a finire tra i contornocchi e, mm, i miei preferiti che vi farò un video a breve. E niente, fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come vi siete trovate. Io come sempre spero vi sia stata utile e vi do appuntamento alla prossima recensione beauty. Se ti è piaciuto il video metti un like e iscriviti al canale così non perderai le prossime recensioni. Alla prossima, ciao!